favorable a esta proposición non de lei por varias razóns. A primeira é que realmente é unha vergoña que a Unión Europea teña que amenazar con unha demanda pola inanición da Xunta en materia de saneamento das nosas rías, en concreto no saneamento da ría, da ría de Pontevedra que leva anos sufrindo a contaminación dunha instalación que xa debería de ter desaparecido da ría como é celulosa. A segunda é que despois dos episodios de peche da ría no último ano para a actividade do marisqueo e o xa endémico peche dos polígonos de Mesillón nesta ría poñen en evidencia a deixadez da Administración autonómica no exercicio das súas funcións, é dicir, unha demostración máis de que ese alarde de eficacia feijo non é máis que pura propaganda. A terceira é que estamos a sufrir episodios moi graves de contaminación na nosa ría que afectan os ecosistemas e as producións pesqueiras e marisqueiras, xerando perigo e episodios preocupantes para os recursos, tal como está a acontecer, por exemplo, na ría da, na ría da Urosa, da Arousa, onde as capturas de marisco están en franco declive, ou na ría de Ferrol, a máis contaminada de Galiza. A depuradora de Placeres, como xa se dixo, non dá abasto, está preto da illa de Tambo, poden verse facilmente vertidos de aceite, bolas de grasa, papéis e outros residuos que están afectando gravemente a ría de Pontevedra. Debería instalarse ademais un laboratorio permanente na saída da estación depuradora de Placeres para facer comprobacións de como saen as aguas destas instalacións e poder contrastala coas aguas do emisario. Aumentar tamén a, fricacia, a frecuencia do control dos verquidos, xa que actualmente realízanse cada tres meses, mentras que os eh, químicos e biolóxicos realízanse únicamente unha vez o ano. Xa en outra, falando outra depuradora, como xa se dixo, a depuradora de Pollo está a espera da disposición dos terreos. É dicir, despois de non sei cantos anos seguimos a espera porque a Xunta ten moi pouca capacidade de diálogo e de chegar a acordos. Problemas de saneamento na Galiza que se dan polo interés en reducir custes no saneamento, inda que despois os custes se eleven máis pola perda que temos na nosa produción no mar das nosas especies. Problemas de saneamento que veñen da combinación de verquidos directos de augas residuais urbanas e industriais de eh, o mismo saneamento co cal nunha zona tan pluviosa como Galiza fai que automáticamente cada pouco tempo no inverno se desborden as depuradoras e as aguas fecais volvan a sair o mar novamente. Por lo tanto, un sistema que nos está costando cartos e que realmente non está dando solución o, os problemas de saneamento das nosas rías. Pero ademais hai que ser moi hipócrita para vir aquí a falar de preocupación sobre contaminación cando o 1 de agosto deste ano o Consello de Ministros eleva o límite de contaminación por sulfuro de calcio de 10 microgramos por metro cúbico en 24 horas a 70 microgramos por metro cúbico en 24 horas. É dicir, aumenta a permisividade da contaminación cando isto se hai estudios que demostran que a contaminación do aire é absorbida polo mar dunha maneira moito máis intensa que pola propia terra e que esa contaminación está afectando xa os produtos do mar. Polo tanto, é un auténtico suicidio económico e un auténtico asesinato da riqueza das nosas rías. Pero xa para rematar, refírome a unha iniciativa presentada pola parlamentaria que lles fala para que que se declare a nulidade de pleno dereito da autorización concedida a 31 de xaneiro de 2013 para a construción dunha planta de tratamento de afluentes nos terreos da concesión de, de ENCE e se declara a nulidade de pleno dereito do uso de emisario submarino e a paralización dos verquidos que se producen no mesmo. En resposta, ademais, á sentencia da Audiencia Nacional que estima a demanda de Salvemos Pontevedra condenando a Administración á incoación do expediente de caducidade caducidade da concesión e a adopción de todas as medidas legalmente contempladas para a paralización das actividades e suspensión do uso e explotación das instalacións. Moitas grazas, señora Martínez. De nada. Eh, Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.